cara membuka throttle body bautnya di sini masih alami atau masih kenceng semuanya ya lihat saja ya guys ya cara membuka throttle body atau servis yang dari mas Andranya yang pengen tahu cara kanannya yang di throttle atau dicopot ya pitonnya god ya god ini dicabut semua nah terus kita lihat dalamnya karet kecil yang ada di throttle jadi diambil kita buka sensor IACV sama sensor BB nya dulu biar kotorannya itu pada kita semprot pakai karpet cleaner atau apa biar bersih kotor kotornya